салом алейкум дӯстони азиз раҳмати калом барои дастгириётон бозии 299 билетая ба сари баланд гузаронем бори дигар ба ҳаматон раҳмати калона мегӯм яъне бозӣ арзонакака старт метиҳем ба дили пур метавонед билете харидор карда бозиба шурӯъ кунед опчи билеташ 499 донай призаш 52 донае ки просто призо призо гарени зур ҳамонтора бурдборӣ нархи билеташ 500 рубл опчи билеташ ки ҳама медонад 499 донай призаш 52 дона дар призо 20000 рубла, 10000 рубла, 3000 рубла, 2000 рубла иштирок мекунад. Баъди пул 500 рубл роӣ карда бозиро иштирок кунед, карта ба номи Хуршед Зибербанк, боло ба Душанбе Сити. Ҳаматона бурдбори мекунам, як дона 20000 рубла, 10 дона, яъне 10000 рубла, 20 дона 3000 рубла, 20 дона 10000 рубла бозиро иштирок мекунад. hammatini burib bo'ldi yana yagona yigit bo'ldik dahazur bilan hayat jigarlar hammangizga omad katta rahmat o'yinni o'tkazib oldik ikki yuz to'qson to'qqiz biletlikda hozirgi ya'ni to'rt yuz to'qson to'qqiz dona biletimizda o'yinimiz narxi besh yuz rubl biletimiz narxi общий bilet to'rt yuz to'qson to'qqiz dona priz soni ellik ikki dona o'yinda bir dona 20 ming rubl bor 10 dona 10 ming rubl bor 20 dona 3 ming rubl bor 20 dona 2 ming rubl bir dona jekpot 10 ming rubllik ҳамангизга катта раҳмат билет нархи 500 рубл картага хуршед деп чиқад сбербанк ватсап тепада яъне душанбе сити ба ҳама бурдборӣ рафтем ҳамамон призоя тамошо мекунем